også. Nuprol har nok en magasin som eh, ser ganske så grei ut. Jeg har tre av dem i første omgang, i hvert fall. Metall. Followeren spretter opp litt ekstra, ja. Og hvis vi åpner her nå 140 eller 30 skudd. Legge skruen så jeg finner den igjen etterpå. Det er en fordel. Ah, der. Sånn. Den kom til slutt. Der. Okay. Det er bare Å oh, ja, OK. Jeg kan ikke bare slide den. Trykke den litt. Trykke S litt inn. Slide over. slepp. Sånn ser det ut. Da vet vi det. Snakkast!